газдын температурасын туруктуу кармап басым менен көлөмдүн ортосунда кандай көз карандылык болоорун карайлы кыймылдуу поршендин астында газ турат идиште турган термометр аркылуу температураны аныктай алабыз барометр аркылуу басым аныкталат көлөмдү билүү үчүн цилиндр формасындагы идиштин капталына сызгыч бириктиребиз цилиндрдин аянты турактуу көлөм поршень жайгашкан бийиктикке пропорциялаш баштапкы басым 400 мм сымап мамычасына барабар температура 20 градус цельсий поршень болсо 50 см бийиктикте поршенди см-ге түшүрөлү температура көтөрүлгөнүн байкадык барометрдин жебеси бир аз термелди идиште тең салмактуу абал болмоюнча күтүп туралы басымды аныктайбыз 500 мм сымап мамычасына барабар болду термометр 20 градус цельсий көргөздү поршенди дагы 10 сантиметрге ылдый түшүрөбүз басым көргөзмөйүнчө жана мурдагы температура болмоюнча күтүп туралы басымды аныктайбыз 667 мм сымап мамычасына барабар поршенди дагы он сантиметр ылдый түшүрөбүз кайрадан тең салмактуулук орномоюунча күтөлү басым бир миң миллиметр сымап мамычасына барабар бойль мориот законун текшерели температура турактуу бойдон калды баштапкы басымдын бийиктикке болгон көбөйтүндүсү жыйырма миң жана бул мааниси поршендин баардык абалында сакталды демек бойль мориот закону аткарылды